Guten Morgen, liebe Leute. Es ist meine letzte Tagesetappe angebrochen. Und entlang so einer Wunderstraße kann ich hier wunderbar auf dem Fahrradweg fahren. Ich habe noch circa 115 Kilometer vor mir. Und Achtung Gas. Gott sei Dank. Auch wenn ich Glas auch auf dem Radweg habe, habe ich oft gar kein Problem. Also bis jetzt keine einzige Reifenpanne gehabt, Gott sei Dank. So. Da haben wir wieder so einen Sonnenaufgang. 0,2 Grad Celsius. Tja, könnte man sagen, das ist mein kältester Morgen. Die Wildgänse fliegen. Also vielleicht dreht ja doch gerade noch der Wind mal endlich von Nordost auf südwestliche Richtung. Und da kommt so eine Diesellok Tja, Neubaugebiet. Wochenfleisch <laughs> ist drin, Jonas. Jetzt kommt, oh, der Wind. Doppelte Portion Sonnensuppe rein und Brühe. Einmal kommen So, durchführen. Und da gibt es gleich wieder Energie. Ich bin 80 Kilometer weg von der Grenze. Gott sei Dank. Also bei dem Gegenwind schätze ich so 5-6 Stunden noch. Ohne Pausen gerechnet. Ja? Kommt gleich ein Schuss, wenn das alles abgekühlt ist, noch ein Schuss Olivenöl dazu. Und da gibt's Energie. So sieht das jetzt aus. Das Trockenfleisch gibt echt Pep. Hier drin. Mmh, hm, lecker. Gott sei Dank. Kein Regen. Und es scheint echt wärmer zu werden. Noch 50 Kilometer, da ist das Schild. Wo es in die Ukraine geht. Auf solchen Radwegen hat mich jetzt also die letzten 50 Kilometer hierher gebracht, manchmal asphaltiert, meistens asphaltiert, aber in so Städten wie hier gepflastert. Aber immerhin Radwege. Also, ähm, kurz vor der Grenze, vielleicht melde ich mich nochmal. So Leute, ich hab's geschafft. Ich bin an der Grenze und bevor ich gleich nicht mehr filmen darf, nehme ich jetzt noch den letzten Shot auf. Gott sei Dank. Україна. Грузимся. Венчик приехал, мы рады. Видео. Там, там далеко, там далеко вилок. Машина наша и для неверующих табло тут Украина. So, jetzt bin ich abgeholt worden. Da ist das Rad drinne. Also, Die letzten 42,5 Kilometer hat man mir erspart. Und tschüss. Дякую, дякую вас, най Бог благословить. Дякую, дякую, дай вам Бог на здоров'я. Дякую. Ой, Дякую. Пану, дякую. Дякую, дякую. Йой, дякую.